मेरे दिल से गुजरी है एक लड़की से गुजरी है गोरी गोरी गाला वाली काली काली बाला वाली गोरी गोरी गाला वाली काली काली बाला वाली पेकी पेकी छाला वाली मती सोना साला वाली दीवाना करके गई और अब्बा हो हो हो और अब्बा हो हो और अब्बा हो हो हो और अब्बा Gori gori gana Kali kali bana wali Gori gori gana Kali kali bana wali Pengi pengi chana wali Mati sona sana wali Diva nakar ke gai Oh oh oh rabba oh oh Oh rabba oh oh Oh rabba मुझको प्यारी हो मेरा दिल लूटा है तेरी इन अदाओं ने अभी अभी आई को रखो जरा जाओ ना कोई दिखले गायो मुझे तुम सजाओ ना ना ना ना ना मेरे दिल जिगर वाली करी करी बाला वाली पैकी पैकी चला वाली मत सोना साला वाली दीवाना करके गई और आप हो मजबूरी थी कैसे गुजरी रातें कैसे कटे मेरे भी तेरे ही लिए बस जिंदा रहा तेरे बिन कैसे गुजरी रातें कैसे कटे मेरे बिन तेरे ही